já myslím, že to pak možná milion, možná i jeden a půl nebo dva, hodně, i hodně. To se dá jako podle počtu eh, filmů krát 36 no, okýnek, že jo, krát, krát leta, eh, roky, nevím. Jo. A v jednu chvíli se fotili 18 až skoro 2000 filmů za rok. Takže to, to, ale z začátku jsem fotil méně, že jo. A taky jsem nevěděl, že budu fotit, tak jsem, jsem vždycky krabici, já nevím, 100, 150, 200 fotek. A protože to byly na tom dokumentu, tak se jich tam vešlo víc, že jo. A ty se jako prohlíželi, tím se vlastně propojovaly ty bubliny, eh, v kterých jsem se pohyboval. Já jsem tohleto všechno prožíval vlastně tak jakoby díky tomu, že mě prostě ten osud různě tak zavál. Já jsem to ani nevyhledával, no to, že tak přicházelo samo. Já jsem chodil každý den do práce, ráno ve tři na šest jsem musel být tady v, v kotelně, když to mám tady hned vedle, ale muselo to být každý den. Pak jsem tady ještě, jako já jsem elektrikář vyučený, jsem tady nebyl za trest a jsem tady byl hrozně rád, že jsem to, mě to umožňovalo právě tohleto to potulování. Pak eh, mám rád starý auta, takže jsem mohl ty svoje staré auta tady a tady už pak šlo jenom o tu jednu značku Barkas 900, že jsem eh, si ho mohl udržovat a mohl jsem, eh, byl jsem mobilní. To ještě v té době byl docela laciný benzín. No a, a pak všímám eh, v oblibě taky člověk, aby nezapomněl na svoji rodinu, protože tam je ten základ, že jo, takže prostě ještě taky fotí doma. Teď jak ty ženy a děti, takže že to jako, no. Tak život, no, ale, ale vlastně- důležitý je mít ten foťák pod mm. u sebe. Eh, protože tím, že nemám žádný vzdělání, tak jsem eh, všechno dělal pokus o mil, že nebo prostě tím, tím to tlačí tou energii. Právě když už děláš 100 nebo 200 fotek a vidíš, že, že pak je vyhodíš, tak to... Jo, tak jsem začínal u těch eh, s amatérama ty kontakty, tady ty fotokroužky, jo, ale nikdy jsem jako ani nebyl v žádném klubu nebo tak, ale, jo, ale já jsem s těma všema lidma jsem se znal, že, jo, jako, tady v Trotnově strašně aktivní fotoklub. Jo. Tady dám na stůl ty mý miláčky, tady to je úplně první můj Lumix. A tady je můj první foťák, můj první foťák klasik na film, co jsem dostal k Ježíšku v roce 57. A vy jste se stěhovali v kterém roce? Roce 47 místo odsunutých Němců jsme sem přišli, nás sem přisunuli eh, přímo do Buku, do Kalny vody, kde bylo nádraží, v kterého se vystupovalo, předtím tam odjížděli Němci, o tam to vidět. No jasně, to mám i doteď jako koníčka, že a pak i při, tak jsem zase jako samozřejmě pak přiživovala tou fotkou. Ona se musela sama, sama přiživovat, abych ji vůbec mohl dělat tam jsem eh, eh, v Ústí nad Labem, to bylo úplně skvělá, skvělá doba pro mě, protože mě tam pozval Petr Kracík a od té doby jsem tam prostě jezdil. Zeptali, jestli bych tam ne, nepřijel ještě na nějaké další představení, no, takže jsem tam ještě několikrát fotil. A to je vždycky většinou eh, jako pro režiséry, že si přeje, vždycky nějaký režisér si tě přeje, tak proto tam jedeš. Že? zase, aby ty divadla mohly platit, nebo, nebo to, tak eh, potřebovali mít zase kvůli komisím jo, razítka. Hmm. A tak se to tam dělalo tak, že já jsem v, to, takový to paré fotek na schválení s těma razítkama, tak to tam odnes Šimánek jo, a ty všichni věděli, že to jsou moje fotky a, to, a eh, jednou tam byla dokonce jako komická scéna, jsme tam šli spolu do Mánesa a říkali, tak ho zavolejte, ať se tam můžete ukázat, ať vím, vidím, jak vypadá. Že Tak jsem se šel komisi ukázat. No, a tak jsem si vyfotil samozřejmě celou komisi, mám skupinku. No. To divadlo se kolem motá, protože to eh, prolíná s, vlastně s praktickým životem, že jo. A kolem se dějou hezké věci, takže to mám rád strašně. Samostatnou výstavu jsem měl eh, asi největší pravděpodobnosti eh, v roce 69-70 vrchnu nad Kněžnou. Eh, v té výstavě došlo, protože jsem se zúčastnil ty soutěže a tam první cena byla 500 korun v drogerii utratit místní za fotomateriál. Ale hlavně tam byla v kině výstava První stavu v Praze jsem měl v roce 76 eh, makromolekulární chemii. A sice to zase bylo díky Jarce Emovi. To jsem ani nevěděl, že to je docela významný projekt celý, protože tam měli výstavu sami, sami jako dobří lidi, který jsem no. samozřejmě vůbec neznal. Pak další výstava, pak eh, v Nerudovce. No a tak jsem teda jel do Prahy za panem redaktorem. Já jsem tam přišel a Eh, pan Dvořák tam samozřejmě nebyl, že jo, jo, tak nám to tady nechte, on tady má šuplé, jo, a tak mu to tam dejte a to. A, a můžete nám ukázat nějaký tak jsem říkal, jo, to je zajímavé, to se možná. Takže na jaře 70, 78, myslím, že to bylo 78, hmm. tak uh, jsem tam měl výstavu. A tu výstavu, když jsme dělali, tak já jsem tam přivez prostě baťoch eh, nebo prostě krabice fotek, eh, eh, nevěděl jako ještě přesně, jako jak to tam pojmu a to udělám. No, a tak jsme tam se seznámili s Penšerou a tam sedíme, já jsem rozbalil ten papír a začali jsme vybírat ty fotky. A tak jsme je tak jako různě vybírali, prohazovali a ten pan Dvořák tomu docela úplně propad a začal to jako e, ty kombinace a já jsem to nikdy takhle v životě neviděl ani nedělal, že jo. A teď najednou prostě, jak byly v ty ploše ty fotky, e, to bylo nevím, asi 6 metrů dlouhý papír, e, takže těch fotek bylo na celou asi pět řád. No, a tak jsme celý vyplnili fotkama a teď to, jo, teď to jako se tak srovnalo, aby to jako mělo jako příběhy a takový. A, a on tak na to tak zálipně koukal a on si říct, no to je nádhera, to je nádhera. Tak a teď to vezmeme a zpřeházíme. Teď to se vydal dohromady a rozdal to úplně eh, náhodně a najednou z toho začaly vyskakovat úplně jiné souvislosti a říkal, začal vykřívat automatická poezie, automatická poezie. No a tím, tím vlastně to nakop, jo. A eh, já jsem ještě dole kupoval víno, Melník za 10,50 eh, na Malostranské náměstí. No a pak jsem, eh, tam jsem spal potom v té nedorovce a eh, vzal jsem, prostě začal jsem ty fotky popisovat. A teď jsem k ním začal psát, jako co mě napadlo, že jo, v té euforii a toho a když přišel pan Dvořák, viděl, jak to je popsaný a ještě to, tak byl úplně nadšený a hned pak jako vyšlo zase další medailon. Eh, to už nebyla mladá generace, ale jako nějak, já nevím, jak se to jmenovalo, to je Noda. A tím jsem vlastně začal ty fotky eh, popisovat, psát tam ty datumy a ty jakoby mikropříběhy a ty eh, chci to, aby jako v ty koncentraci několika slov, aby prostě tam bylo, aby to bylo zajímavé, aby to bylo takový prostě to Horní. To roce, kdy jsi začal fotit toho Havla? Eh, 4. května 1974. A to uvádím rád jako na pravou míru, že jsem byl rodinný fotograf. Ještě starý pan Havel jako uvedl do rodiny. No a na hrad jsem se dostal jenom taky eh, díky vlastně Jednou jsem se tam dostal, protože jsem eh, vymyslel si Joska Skálník jako poradce v roce 90, tak si vymysleli ještě s osazím, že bych měl s Václavem jet do Ameriky a jako historicky, abych to a do, do Moskvy. A proto ty návštěvy šly rychle za sebou. Do Ameriky jsem teda to nestihl letět. A když jsem eh, měl letět do, do Moskvy, to bylo jediné, co jsem věděl, tak jsem eh, s, s jel do Prahy, že poletím z Václavy do Moskvy. Šel jsem na staroměstské náměstí, kde, byl, kde bylo schromáždění lidu, protože se vrátili z Ameriky zrovna a bylo hrozně teplý počasí, tenkrát bylo strašně teplo, jsme byli jen v košilích a to bylo 25. a 24. února. Já jsem furt nevěděl, jak to mám navlíknout, tak jsem si vyčí, jako vytipoval, kudy se budou vracet. Václav Sauta mě zahlédl, tak zastav, nechal zastavit, že jo, a, řík, a otevřel okýnko a říká, Bohdane, víš o tom, že letíš s náma eh, zítra do Moskvy. Já jsem říkal, no já to vím, ale já nevím, jako co mám pro to udělat. Tak pojď se mnou. No a ale mě se málem nepodařilo do toho auta dostat, protože jak se okamžitě, jak zastavili, jak se okamžitě strašně moc lidí narvalo. Všichni si chtěli šáhnout na no Václava, že jo, to, ale nakonec se mi povedlo, a to jsem byl poprvé vlastně na hradě, že se mi povedlo dostat do toho auta, on mě zavez. A tam teď mám strašně eh, zajímavé obrázky, protože mám takovou tu reportáž, jak eh, přijíždí na hrad, jo jak se tam potkává s, lidma, oni tam měli nějakou schůzi kvůli cestě do Moskvy, tak eh, to jsem taky nafotil. A tak jsem furt chodil s ním, že jo? a tak mám jako takový ty skuchyňky, jak podepisuje milosti, jak jmenuje velvyslance, teď k tomu ty poznámky, že jo? takové, jak to. Pak tu schůzi, kde byl minister obrany a minister vnitra a všichni tyhle ty, a Zigmundové a Hanzelkové a tyhle, že jsem eh, měl obrovské štěstí, že jsem ho fotil, jo, ale já jsem ho fotil stejně jako kohokoliv jiného. Jo, a to, jak jsme se seznámili, tak já jsem, eh, tak jako jsem měl fotit divadlo Křice, oni neví, jak se jmenuje, tak zrovna tak jsem fotil i Václava, že to byli zajímaví, milí lidi, kteří prostě mě přijali s otevřenou náručí, okamžitě od prvního okamžiku mě jakoby v zvukách nechali fotit, co chci, pozovali mě, fotek, co mám nima, to mám prakticky o každém, koho jsem začal jenom v životě fotit. Že jsem uvítal, že přišla digitální fotka, když jsem se bránil a že už jsem skončil. Ale přátelé mi koupili k Ježíšku, nebo k narozeninám, to byl k Ježíšku, to 14. srpna, mi koupili takový malý, malý Sony. No tak jsem si to s tím zkusil, to bylo přesně, a od té doby eh, hned eh, jsem dostal v srpnu, v září jsem s tím fotil v Národní divadle a okamžitě to vyšlo v programu a ten fotáček byl hrozně malinký a měl jedno, jedno, jedno mega rozlišení, že dělalo to asi 300 kilobajtů, že a ty fotky vyšly tak nádherně jo, hmm. eh, v tom programu v Národní divadle, tak to mě zlomilo teda. Eh, ale já jsem to nevnímal ani jako, že, že dělám nějakou jako důležitou eh, sociologický nějaký záznam nebo pro někoho, pro, pro to, ale, ale cítil jsem to, eh, proto jako rád říkám, že to mám jako dar od Boha, protože jsem nemusel nad těma, těma věcma vůbec přemýšlet. Prostě jsem měl pocit, že to mám dělat takhle a tak jsem to dělal.